君の心で何かが変わる銀色の夜明けが今長い眠りを打ち砕くように君の命にパルスを送る

れしたらダメだわ絶対に直樹も見てるぞ力を貸してお兄ちゃまよく来たなケントあ遠慮はしない直樹うわ かりおちゃまよかったなゆかりちゃん直樹魂の叫びよみがえれドラゴンおかしいドラゴンを倒したのにコスモエリアが元に戻らない スモエリアだけではないドラゴンサイト全体が不安定になっている <laughs> ドラゴンドラゴンそうすればお前のドラゴンサイトも元に戻るのだ かりちゃんお兄ちゃんがマジカルゲートから戻ってこられて本当によかったわねうんてやんで俺は全然心配なんかしてなかったからな <laughs> 一番結城健人小一の真似します服が服が汚れた服は僕の命なんだ 全然似てないにゃー直樹どっちがみんなを笑わせるか勝負だ100番勝負の続きやろうぜごめんケント俺できない どうしたんだよ直樹元気ないじゃんまさかまだ洗脳が解けていないとかそんなんじゃないただただ俺お前に合わせる顔がないんだ 苦しめ苦しめケントお前なんか所詮俺の敵じゃない <laughs> 何言ってんだよ直樹が無事に戻ってきただけで俺は嬉しいんだぜ俺だって俺だってでもダメなんだ直樹俺とんでもないことしちまった 言葉で謝るだけじゃ全然足りないでも今の俺には何の力もない胸を張ってケントのライバルだって言えないんだ直樹のやつ自分のことを責めてるんだええ友達だから余計に辛いのよ ケント君気にすんなってドラゴンサイトは相変わらずブラックアウト状態です回復の兆しはありませんせっかくグラディオンプログラムがドラゴンサイトを取り戻したというのにこれでは子供たちが帰ってこられないドラグオンプログラムの再生がうまくいってないようだな見たまえ マジカルゲートは基本となる3つのサイトからなっているグラディオンサイトドラグオンサイトダイタリオンサイトグラディオンサイトを管理し守るのがグラディオン同じくドラグオンサイトをドラグオンダイタリオンサイトをダイタリオンが守っているつまりドラゴンプログラムが復活しないことにはドラゴンサイトに真の平和は戻らないということですね 悪いのはデリトロスだ直樹じゃないのにゆかりちゃんもなんて声かけていいかわからないみたいだしきっとケントを友達だと思うからこそ責任を感じているのだ、うん、大変ピョコドラゴンが消えかかっているピョコなんだってモニターに映してくれ何が起こっているんだドラゴンはドラゴンサイトで修復中なんだろ だがうまくいってないようなのだこのままだとドラゴンもドラゴンサイトも消えてしまうぴょこそうなったら囚われた子供たちのデータも消えてしまうえそんなのダメだ何か方法はないのかグラディオン一つだけある本当私たちウェブナイトは進化するプログラムだケントによって私が進化したようにドラゴンもウェブダイバーがいれば復活できるかもしれない ンを助けたいんだドラゴン早く出ないとドラゴンがお前にしかできないことなんだ頼む俺にしかケイトカロン直樹を頼んだぜカロンの頭の上に手を乗せるぴょここうか行くぞマジカルゲートへラッ コスモエリアだ直樹ドラゴンを許してやってほしい君と同じようにドラゴンもまたデリトロスに操られていたのだ分かってるさあいつが本当はいいやつだってことは ウェブダイバーだって俺がよく知っている私にケントが必要なようにドラゴンには直樹君が必要なのだドラゴンには俺が必要残念だ直樹お前にもう用はない 直樹時間がない分かったぜグラディオンよっしゃその息だぜ直樹 <laughs> よしドラゴンを助けに出撃だあ緊急発進スタンバイグラディオンシュート ってろよドラゴン 健人直樹ドラオンだ直樹呼びかけるのだドラグオンに目を覚ませドラグオン 久しぶりだなグラディオン結城健人そして浅場直樹この声はデリトロスドラグオンによみがえられては面倒だ復活はさせん コスモエリアでデリトロスの攻撃が始まりました何グラディオファイター グランプレ次はお前だデリトロス ェブソルジャーを倒したくらいでいい気になるなケントケント大丈夫かああ目を覚ましてくれよド 負けるもんか進化するプログラムといっても所詮はこの程度かドラグをより一足先に地獄へ行くがよい 俺俺に力をドラグオン <laughs> そろそろとどめだなんだこの光は 活しただなぜだお前には分かるまいデリトロスマジカルゲートは心が力になる世界正義を愛する2つの心が重なり合った時奇跡が生まれるのだ黙れ行くぞグラディオウェブチェンジドラグオンアタックマン ディオンキャノンモード2つのサイトを守るマスターウェブナイトが最強団体を果たしたピョコ俺とケントが力を合わせれば無敵だ己難しスーパーブラックホールキャノン デリトロス面白いものを見せてもらったお前たちはまだわしを楽しませてくれそうだな <laughs> コスモエリアが元に戻っていくああやっとデリトロスからドラグオンサイトを取り戻すことができたこの時をどれだけ待っていたか よかったなドラグオグラディオケントこれでまた100番勝負ができるぜ望むところだ <laughs> ついに動き出した時の神ダイタリオンどんなやつだろうが負けるわけにはってえー、ダイタリオンってこんなに小さいのこれなら楽勝じゃんだけどダイタリオンにはグラディオンですら知らない秘密があった次回「電脳冒険記ウェブダイバー時の支配者ダイタリオン」にプラス A